लगेगा और इसे पहले हम लोग स्टूडेंट में कट कर लेंगे हमने दोनों शीट को काट दिया है अब हम लोग इसे देख सकते हैं इसे मैं इस तरह से एक एक, फोल्ड किया उसके बाद मैं इसे पूरा फोल्ड कर दिया है ऐसे ही मैं इस वाले को भी कर देता हूँ वन साइड है उसको हम लोग ऊपर की तरफ कर देंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ और फिर उसके बाद उसको हम लोग कुछ इस तरह से ये इस तरह से रहेगा उसके बाद फिर इसे हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस वाले को भी जस्ट उसी तरह से फोल्ड करेंगे कलर का लगेगा इसके बाद इसको कुछ हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे दोनों तो साइड वाले वैसे ऐसे ही सेम प्रोसेस हम लोग इस वाली शीट के साथ करेंगे तो फिर ओके फ्रेंड्स ये हम लोगों ने कर लिया है दोनों शीट को अब हम लोग इस दोनों को तरह का कुछ निंजा स्टार लगेगा हम लोगों को ओके जब हम आपको बता देता हूँ ऐसे मैंने रखा इस वाले सीट को इस पर रखा तो अब हम लोग कर देते हैं आप लोग इसको फिर से टेप से कोटिंग कर दीजिएगा जिसकी वजह से ये स्टार बन के तैयार है अब हम लोग इस पर टेप से हम लोग ऊपर से कर देते हैं चला गया ओके फ्रेंड्स तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें और फिर सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसकी वजह से हमारे वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके तब तक के लिए बाय ओके हाय फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आपका स्वागत है मेरे चैनल और आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि निजा शर्ट कैसे बनाया जाता है ये बहुत ही अच्छा स्प्रिंट करता है चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है सबसे पहले तो हम लोग शीट्स ले लेंगे एक सीजर और इसे पहले हम लोग सुबह में कट कर लेंगे एक फोल्ड किया उसके बाद फोल्ड कर दिया हूँ ऐसे ही मैं इस वाले को भी देता हूँ अब हम लोग क्या करेंगे वाली को लेंगे एक बंद साइड है और एक खुला साइड है तो जो बंद साइड है तो इस तरह से रखेंगे और इस साइड खुला साइड वाला को तो जो बंद साइड है उसे हमने ऊपर की तरफ रख तरफ और और फिर उसके बाद उसको हम मतलब लोग इस तरफ से इस तरह रहेगा उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस वाले को भी कुछ इस तरह का लगेगा इसके बाद इसको कुछ ऐसे ही सेम प्रोसेस हम लोग शीट के साथ करेंगे तो फिर ओके फ्रेंड्स करेंगे हम लोग तो ये इस तरह का कुछ निंजा स्टार लगेगा हम लोगों को ओके जब हम फिर से बता देता हूँ ऐसे मैंने रखा इस वाले शीट को इस पे रखा तो इस तरह इस तरह तो इस तरह इस अब हम लोग एक शीट इधर रखेंगे इसको हम लोग कर देते हैं आप लोग इसमें फिर से टेप से कोटिंग कर दीजिएगा जिसके वजह से इसको a deep single और आप ठीक से लगाने वाले यस तैयार है ये बहुत अच्छा है ये ऊपर जाके अटक गया है और इस वाले तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसकी वजह से हमारे वीडियोस को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके तब तक के लिए बाय